биз газы бар идишти көрүп турабыз анда молекулалар тартипсиз кыймылда молекулалар идиштин дубалы менен кагылышууда алардын импульсу алмашат идиштин дубалынан молекулаларга импульс күчү таасир этет ньютондун үчүнчү закону боюнча дубалга молекулалар тараптан дагы импульс күчү таасир этет ньютондун үчүнчү закону боюнча Дуалга молекулалар тараптан дагы импульс күчү таасир этет молекулалар идиштин дуалын түртүп жаткандай бул кагылышуунун жыйынтыгында газ идиштин дуалына таасир этүүдө бул кагылышуунун жыйынтыгында газ идиштин дуалына таасир этүүдө Газды молекулаларынын санын 2 эсе көбөйтөбүз Дуалга кагылышкан молекулалардын саны көбөйөт анда газдын басымы 2 эсе көбөйөт эми молекулалардын ылдамдыгын эки эсе көбөйтөлү дубалга молекулалардын кагылышуусу көбүрөөк болот жыйынтыгында басым төрт эсе көбөйөт